Ich glaube, jetzt probiere ich mal Rick aus. Ich finde, das ist ein bisschen mehr Fun als Smash Bros. Ja. Genau, da mache ich Bock. Stimmt, jetzt habe ich hier keine Vorteile. <laughs> Ich muss ja erst mal, ich bin jetzt Level 1. Scheiße. Ah, aber die sind auch nicht so levelt. Ich glaube, das wird immer so angeglichen bei Leveln, ne, oder? Also nicht. 7, ja, ne? Level 3 und 4 die sind Level 6 und 1. Aber nee, einige waren ja irgendwie Level 14 schon oder so. Ja, aber ich meine, okay, ja, stimmt. Dann haben wir einfach nur Glück. Wobei ich weiß nicht, wie Rick spielt. Mal sehen, wie das was wird. Kriegen wir wahrscheinlich veröffentlicht. Hast du nicht in seine Angriffe nachgeguckt? <laughs> oh Gott. Und jetzt natürlich wieder diese Level. gegenseitig Trash talken? Warte, ich habe meinen Kuchen durch dein Portal geworfen. für so funktioniert ey. am fernseher oh, aber sagt okay, irgendwas verfolgt mich hier die ganze zeit oh, gedroppt ah, fuck, der hat mich erwischt What? Der tasmanische De Teufel steckt, ja. im, steckt im tasmanischen Detail. Ja, was mal, ihr tut ja alle Trash talken, habe ich gesagt. Okay. Ja, schon wieder auf. Ja, was zum? Der ist einfach runtergesprungen. Ich habe nicht wirklich irgendwas geleistet hier <laughs> gerade wir haben irgendwie aufgegeben. Dann Schneebälle. Ne? Schneeball, da kann man werfen. Bin eingefroren, Daniel. What? Oh. Von dem Himmel da liegen welche. Okay. Ein Schneemann. Okay, jetzt höre ich die Star Wars Musik, ja. Das ist doch irgendwie wie ähnlich wie Star Wars Musik hier. Hörst du das hier? Ja. Das ist keine Rick und Morty Musik, das kann ich dir schon mal sagen. Von dem Mac. Oh, ich bin riesig. diese Schneeflocken haben den abgeblockt. Oh. oh sehr gut. Gesagt. Hey Mann, ich hab Daniel, ich hab dich vergrößert, mach die fertig. Ja, ich bin aber ja. Ah, oh, schon voll, das ist voll ausgeglichen ja. Oh, pass auf. Daniel, lauf ins Licht, oh Leute. Nein. Nein. <laughs> Dreck. What? Morty hat gesagt, warum mussten alle Getränke extra groß sein? Manchmal, manchmal verstehe ich irgendwie nicht, Manchmal kann ich irgendwie nicht unterscheiden, wer am Schreien ist. Entweder du oder Tom und Jerry. <laughs> ja. Ah, nee, du bist ja nicht mal Morty. Äh. Oh, Ah, aí. ganze Zeit eingefroren. Ey. Oh. Brrk, brrk. Den schnapp ich mir. Wenn ich irgendwie voll konzentriert oder <laughs> warum bringst ja. du jetzt <laughs> Ja, ich bin konzentriert. Keine fliegt gar nicht raus, ey. Jetzt fliegt er raus. Ja, halt, was meine überziehen, Tom? Nein. Gut, Panzerschrank. Gut, Daniel, renn da rein, Da. Nein. Alles okay, einfach den raushauen oder dann Der versucht von mir wegzurennen. Nein. Äh. Mal wieder ja, Haut noch wem dem raus. Egal, dann hau wem Alter, was ist denn da? Das ist mein Taunt. I get swifty. Thank you. Thank you. No, please. You're too kind. Oh, scheiße. <laughs> Ihr Wichser. jetzt nur habt noch Messer, sehr... <laughs> Habt, habt ihr Messer gebracht? Wir haben unsere Knarren auch dabei. <laughs> Ist nur noch sehr viel schmerzhafter für die sein, wenn die auf die Fresse kriegen. Irgendwie schon, aber... Äh, bin weg. Oh, ich bin noch mal größer geworden, was? Ja, ich habe noch mal geschossen. Aber oh, der hat mich verwandelt. Scheiße. Ah. Au, Bonk. Nein. Fuck. Boah, ich hab's gesagt. Nein, ich will das halt nicht aufheben. Ah, ah. Was? Nein, ich bin Rentier. was hier los ist. Und er hat am T-Becken, also hat gesehen. Das müssen wir nur die Beine raushauen. Das schaffen wir nicht mehr, Daniel. Nein. Oh, ich werfe mal auf die. Ja, die haben. Boah. irgendwie ein bisschen ernst gemacht, ne? Ja. Wir haben den Toast verdient. Und du auch. Ich habe irgendwie keinen Toast mehr. Und die ist Level 14. Das Level 15 ist das höchste da. Ey. Stimmt. <laughs> Dann muss das ein Cheater sein. Das für eine Musik. This hört sich an wie dieser Baseballschläger aus Smash, ey. Ah, weil du Schneeball auf die Luftlampe explodiert. Eh? Ich bin so einfach weggeboxt. Was das? Halt! Ja. Liegt am Haus, du Pissnecke. Geil. Ohne. Ach, was. Oder, oder, äh. Wie geht sich raus, ey? Ihr habt, ihr habt die Schlampe rausgehauen. Oh Gott, Schnee hat mich gerettet. Lass mich auf meinen Raket reiten, Kollegen. Ja. Oh. Also wenn wir normal Modus spielen. Ja. Oh, ja, wir ich schon gedacht. Ich glaube, dagegen können wir gewinnen, halbwegs. Ja, wollen wir mal hoffen. Dating Sim Esports. Mhm. So heißt der Dating, Dating Sim Esports. Also. Dating Sims Esports. Ja. Da hat wohl einer große Träume. Er kann bei Kuchen ablocken Mache ich ihn jetzt. Der Daniel sagt dazu, als wäre das irgendwas Schlimmes, ey. Ich hear me six! Oh Gott. Er ist verwandelt, Daniel. Jetzt nimmt er doppelten Schaden. Mach ihn fertig. Bonk. Oh, sehr gut. Was? Ja, der konnte sich nicht abfangen. so gut wie mein Tresor so langsam rumfliegt. Ja, für Blitzangriffe, die uns von überall treffen. Ne? Alright, here's the plan. <laughs> Das alles. Ja, äh, was jetzt bei mir hier, hier ist der Plan. Denken wieder. Finger von meinem Tresor. Nein. Hm. Boah. Und wir haben beide über 100. Okay, ah. Ah. Nein, ah, äh, habe ich gesagt. Und äh, nein. Ha. Hat ja, hau den raus. Oder? Ja, der hat sich zu mir hingezogen. gleich. Ja, eindeutig, ja, eindeutig hatten wir jetzt auch nicht gewonnen. So, und ihre Level 20er raus, pass auf. Wird mich nicht überraschen. Ah, ich bin Level 8, endlich mal. Hab ich was freigeschaltet hier? <laughs> Warum nicht? Du bist zu überpowered dann. Los, rein und raus. Easy does it, old sport. Nee, immer noch. Oh, unsere Sachen stacken. Ja. Aber nur die eine. Ja, ist auch Schwerkraftmanipulation, okay. Hm. Deshalb sind vielleicht die Tresore so langsam. Weiß ich nicht. Ja, vorher war das doch nicht, dass die so in schwer in Zeitlupe durch die Gegend geflogen sind, oder? Weiß ich nicht. Was weißt du eigentlich da, ne? Ich find's einfach nur lustig. Ja, gut. That cave's security system must be compromised. Das ist die Stimme von, äh, das fällt mir gerade auf, das ist die Stimme von, äh, wie heißt er, Christian Bale. Also von den Batman-Filmen da, den, den etwas neueren, also. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Mit, mit, mit dem Joker, wo der Heath Ledger da. Das ist die deutsche Stimme von dem. Warum oh, habe ich so einen riesigen Kopf auf einmal? Du hast meinen Buff nicht akzeptiert, Daniel, wie kannst du das wagen? Was tut mich denn hochwaffen? Wenn ich auf dich schieße. Irgendwie schießt er nur auf den Boden. Schläger von Super Smash Bros. gehört, ey. Ja, ich glaube, das ist Batman. Der hat gerade was in der Hand gehabt. Was ist das? Ike, wie Den einfach weggedroppt. This isn't over yet. linksseitiger Spezialist. Aber ah, wollte abtreiben, ey. Was will der abtreiben? Hat der ein Kind? Abtimen, nicht ab. Ich habe abtreiben <laughs> verstanden. zugeflogen. Ich habe den Kuchen in die Fresse geworfen. Ah. Was? Fuck! Mann! Fertig, Au! Fuck yeah. Ja, blockierten uns einfach nach draußen. Dann stehen sie einfach nur da bedrohlich. Dreck. All that tech and you still couldn't win. Continue. When in doubt, pull out a big mallet. okay. the way. What's up, Doc? gar nicht getroffen, ey. zu spiken, Daniel. Kann ich nicht. Kann ich noch nicht. Ich, mit... ich hab gern, ich hab das immer gern mit Bowser gemacht. Weißt du noch, Arschbombe? Ja. Ich glaube, wir gehen auf mich, ja. Einfach, einfach. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Über die Kraft, Daniel. Du machst das immer, wenn ich so gut wie tot bin, ey. Au. We have ourselves a rabbit. Nein, er verwandelt sich. Ich hab den Tresor geholt. Oh. Halt die Klappe, <laughs> Wonder Woman. Hast du halt gehört? Meine Wissenschaft ist abscheulich. Du bist eine Frau, geh zurück in die Küche. Hast du gehört? Das ist Mr. Meeseeks. <laughs> irgendeinen raus, Mann. Oh. oh Gott. Daniel, du bist eine Enttäuschung für deine Familie. Ja, geh auf den Giganten los, der lässt voll einfach treffen, ne? Ja, Black Adam ist auch nicht viel besser, ey. Alter, ist mein Tresor gerade durch dein Portal geflogen? mit dem Retten hat üben wir noch mal mit. Hey. <laughs> ah. Hast irgendwie so viele Moves, mit denen du dich bewegen kannst oder was? Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach blöd. Frage mich nicht. Weil ich sehe dich manchmal irgendwie gar nicht bewegen, ey. Karte reingehauen. Play again? Okay. Ich wollte nochmal. Und dann kommen sie nochmal. Ich habe Batman-Musik gehört. Kuchen! Kuchen! Tresor! Da wollte ich nicht. Ich wollte mich in meine Rakete einbuddeln. ein, mein ataque. Right. Oh, knocked. den dicken los. Geh auf den dicken los. Anstoß. Was? Fuck you. Red Team. Der dicke, dicke, der dicke, dicke. Oh Gott. Aber komm. Tresor. Mein, mein Bizeps hat den Tresor in Bewegung gesetzt, ey. <laughs> geht doch. What a performance. Dafür gebe ich den Tod. Unseren. Ein Toast auf unseren Leben. Ah, jetzt verstehe ich. <laughs>